Mi hát hetjókor reggel az a harmata, ami eske többi nem ismeri odamat. Hát Repdes ide, s a virágról, virágról, majd a riget, rigetesággal hát tanultaság. Hát. Helyette szép sokás a eske, de resd el a tényleg mindent lehet ide. Mit? Ah, mit posztol? Semmit. Elfélsz most már? Csak a között jó. Kész, több nincs. Megutassad?